kallasini qurt yegan e, ayollar chiqib olib nima deyapti anu yaqinda o'lgan e, mashhur o'zi buzuqligi bilan mashhur o'zini buzuqligini fohisha ekanligini bekitmagan bir ayol o'lsa jannatga ketdi deyapti keskin aytib bo'lmaydi birodarlar bismillah bir odamni u aniq jahannamga ketdi deb aytib bo'lmaganidek bir odamni u aniq jannatga ketdi deb aytib bo'lmaydi alloh rahmat qilsin deymiz qilgan ishlari gunohi kabira halol sanagan bo'lsa kofir bo'lgan uni Alloh hisobini qiladi bizni vazifamiz men musulmonman musulmonman degan bo'lsa unga musulmon muslima janozasini amalini amalga oshirib qo'yaveramiz